Allora, questa notte ero insieme a tanti altri eh, sui sentieri della, della Val Clarea. Eh, come tante altre volte, durante il giorno e durante la notte, io sono stata a manifestare eh, per difendere questa valle, perché io vengo da Pisa ma mi sento, mi sento una notav, sento di, di poter dire che sono una notav. E a un certo punto questa notte hanno, è partita la carica molto forte e ci hanno, praticamente ci hanno chiusi, ci hanno, ci hanno imbottigliati, ci hanno fatto una specie di trappola, non c'era, spazio per riuscire, per riuscire, a scappare, eh, c'era una, una pioggia di lacrimogeni, non funziona, sì, un uso spropositato come sempre un uso spropositato di, di lacrimogene e di gas eh, CS eh, tanto che ogni volta che, che, salgo in valle io mi porto i miei limoni e eh, la mia bottiglia di acqua e Malox che sono state le due cose che mi sono state contestate eh, questa notte in questura. La presenza nel mio zaino di acqua e malox e di, e di limoni. Io ho dichiarato che sapendo come agiscono e come si comportano le forze dell'ordine di questo paese, soprattutto in questa, in questa valle, io vengo diciamo attrezzata. Quantomeno cerco di, di avere de, dei materiali antagonisti a questo, a questo veleno che, che ci stanno facendo respirare ormai da anni. Ehm, sono stata... Io stavo cercando di risalire lungo, lungo il costone. Eh, mi, han, mi, hanno manganellato alle spalle, mi hanno, mi hanno, trascinato a terra, non si vedeva niente, non respiravo più, c'erano ovviamente c'erano mm, tantissimi CS quindi no, non riuscivo neanche più a capire dove ero, dove non ero, mi sono messa in posizione di sicurezza, ho cercato di, di proteggermi quanto, per quanto potevo da mm, calci, pugni e manganellate che, che arrivavano e mm, mi sono stata portata dentro al, dentro al cantiere. La, il tratto da dove mi hanno fermato al cantiere sono stati 10 minuti di, di follia, pura follia, perché mi stavano già trasportando è passato un celerino che ha deciso di tirarmi una manganellata e spaccarmi la bocca. Ho 6 punti sul labbro esterno e 2 all'interno del labbro passavano e mi toccavano, mi hanno toccato nelle parti intime, mi hanno toccato il seno, eh, insulti, puttana, sei una puttana, mi hanno sputato, eh, era meglio se stavi a casa tua, mm, insomma per una donna no, non è piacevole eh, trovarsi in una situazione del genere. E una volta arrivati dentro il cantiere la situazione è un attimo, è un attimo cambiata, forse perché appunto come dicevi c'erano i PM e quindi non hanno potuto esagerare. Eh, comunque ogni volta che arrivavano i plotoni che rientravano ci insultavano, ci sputavano, eh, una, una poliziotta, e la ricordo bene, una poliziotta con i capelli biondi. Conosciamo bene mi ha sputato, mi ha, mi ha chiamato puttana più di una volta, eh, io ho chiesto da subito, da quando siamo entrati, io ho chiesto un medico perché mi, mi rendevo conto che, che cioè, avevo sangue, sangue che usciva da tutte le parti, sangue sulle mani, sangue sui vestiti, eh, gli altri che erano con me, io sono arrivata c'era sol soltanto eh, Mattia credo, Mattias. E, sì, sì, Mattias. Poi man mano sono arrivati anche gli altri sono arrivati i medici mm, della polizia, mi hanno visitato e hanno detto, hanno chiamato il responsabile del reparto che mi aveva fermato dicendo che dovevano portarmi immediatamente al pronto soccorso. Questo immediatamente è diventato praticamente quasi quattro ore dopo, perché dopodiché ci hanno eh, trasferito con i cellulari fino in, eh, fino in questura a Torino alle 3.17 passavamo da Vigliana Ovest. Ci hanno trattenuto, ci hanno identificato eh, e poi eh, sono arrivati i medici del 118 e ci hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dove ci hanno medicato, ci hanno, ci hanno, curato, io ho avuto la possibilità di incontrare Luke e, e Mattias, Mattia. eh, sì. Romano, e stanno bene stanno bene, non hanno, non hanno gravi lesioni, stanno bene, sono in mano di questi delinquenti, però stanno, stanno bene, fisicamente stanno bene. E poi ci hanno, ci hanno riaccompagnati di nuovo in questura, agli altri hanno notificato l'arresto, a me hanno deciso di, di liberarmi con il capo d'accusa ehm, aggressione, eh, resistenza e lesione aggravate a pubblico ufficiale in concorso con, eh, con gli altri. E niente, questo è quello che è successo a me stanotte, è successo a me stanotte, è successo ad altri come è successo a me questa notte, è successo in altre occasioni qua in Val di Susa con altre, con altre, persone, è successo qualche settimana fa a Roma che durante un corteo per, eh, per, per difendere il diritto alla casa una ragazza è stata, è stata manganellata e, eh, e malmenata, questo è, questo è, il, è quello che, che, ci aspetta. Tornerò, tornerò in Val di Susa. Uh,